Elías no quieren adaptarse. Y entonces las monjas, ¿qué pasa? También llevan hábito y crucifijo. ¿Qué pasa? ¿Que tampoco quieren adaptarse?